Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jesús Big Gamer y como podrán darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Ya saben que siempre comienzo con la parte rápida y después con la parte lenta. Así que comencemos.